Hey, hey, hey, tahu merupakan bahan lauk pauk yang banyak mengandung gizi protein abadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tahu ganda sulit sudah terkenal luas karena rasanya yang khas dan kenikmatannya. Mari kita berbincang-bincang langsung dengan para pembajinya. Untuk proses ini berapa lama Pak waktunya Pak? Ya kalau semuanya itu ya 10, 10 jam. Iya, 10 jam bisa diceritakan secara singkat nggak mbak urutan dari pembuatan tahu pembuatan tahu dari pertama sampai akhir bisa Nah, pak <laughs> urutannya? Pertama dikum Kedelai, kedelai terus direndam Udah direndam 24 jam Udah 24 jam Baru di Ambil terus di Giling Udah digiling terus direbus habis itu dicetak gitu direbus ya, disaring dulu ya udah disaring baru dimasukkan percetakan untuk setiap harinya membutuhkan bahan kedelai berapa kilo pak satu kintal oh, satu kintal bagaimana cara penjualannya pak caranya penjualannya di pasar pasar ngomong-ngomong ini bahan kedelainya impor apa lokal pak oh impor impor dari mana pak dari Bapak Sari Terima <laughs> ya pak makasih ya pak Sampai kapan aku kurang ragu mereka ini pemirsa tahu tahunya udah digoreng mari kita cicipi. karena rasanya emang lezat banget sih tapi dia lebih lezat kalau pakai garam mana ya garamnya ya oh ini ya enak banget hmm, ternyata lebih enak pakai garam pemirsa